Père, qui est comme toi, ô Éternel. Seigneur, merci pour ces temps que tu permets, Papa. Ces moments te sont entièrement dédiés, consacrés. Toute la gloire te revient à toi et toi seul. Seigneur, ce moment d'adoration est pour toi. Et je veux que tu puisses prendre plaisir, Seigneur, en cela, et que ça monte devant ton trône comme un parfum de bonne odeur. Adonai notre aile, nous voici pour toi, au nom de Yahushua. homme de Galilée, oh qui est comme toi, homme de Galilée, oh qui est comme toi. Je m'aie jamais on a su parler comme toi Tu guérir.